құрметті қарлығаш сүлейменовна арнасының тыңдармандары опасыз күйеу жалғасы оқыған қарлығаш сүлейменовна автор қарлығаш сүлейменовна о байқаймын екеуің жақсы танысып кеткен сияқтысыңдар ғой деп күлді жайна иә ол жақсы адам мен сен жансақтау бөлімінде жатқанда өзімді нашар сезіндім сені уайымдадым ол менің қасымда болды өзі бойдақ екен ол маған ұнады деп жымиды зарина бөлмеге ерік те кіріп қалды оның сөздерін естіп қалған еді заринаның беті қызарып кетті а айтқандай жайнаның ісін полицияға бергелі отырмыз оған сіздің көмегіңіз керек деді зарина иә қандай көмек деп сұрады ерік жайна оған бәрін түсіндіріп айтты ол әрине деп жауап береді сізге ары бері жүріп таза ауаға шығуға болады деді ерік ой рас па кеттік жайна таза ауа жұтып келейік сыртта апатқа түскен әлгі сәкен де жүреді жайна мен зарина екеуі оның қасына барып отырады зарина оны танып сіз өткен жолы қолыңызды жарақаттап келген емес пе едіңіз шатаспасам деп сұрады иә мен қолыңыз қалай болды рахмет жақсы ертең шығатын күн о ертең жайна да шығады деді сарина жайна иә менің құрбым таныспаппыз ғой мен зарина ал мынау менің құрбым жайна деп өздерін таныстырды зарина сәкен де өзін таныстырып біраз сөйлесіп кетті таныса келе кәсіпкер екенін де біліп алды сәкен жайнаның көздерінен мұң көрді онымен жақын сөйлесіп сұрағысы келгенмен ұялды сосын олар палатаға кірді полиция да келді жайна асыланның үстінен арыз тастап айғақтарды полицияға тапсырды және де ең жақсы адвокатпен сөйлесіп ажырасу ісін қолға алуын өтінеді ертесіне жайна ауруханадан шығады олардың шығып бара жатқанын көрген ерік жазылып кетіңіз ертерек ауырмаңыз деді жайнаға жайна алғысын айтты ал заринаға қарап нөмеріңді бересің бе маған өтініш деді зарина жымиып оған өз нөмірін берді ал ерік оның нөмірін сақтап қойды сәкен де сыртта тұр екен енді кеткелі жатыр еді а сіздер де шыққан екенсіздер ғой келіңіздер мен сіздерді үйлеріңізге жеткізіп салайын деді жайна ойланып мен қайда барамын үйге барсам ана жауыз маған тағы бір нәрсе істеуі мүмкін оның ісін сот шешкенше мен сенің үйіңде болсам қарсы болмасаң деп заренаға қарады зарена да қуанып мен де саған соны айтайын деген едім деді олай болса біздің Саренаның үйіне жеткізіп саласыз ба деген жайна сәкенге қарады әрине тек жолда айтып тұрсаңыздар болды деп келісті сәкен екі көрбі бір біріне қарап күлді сәкен жолда қайта қайта жайнаға қарайлай берді оны жайна да байқаған еді үйіне жеткізіп салған соң қоштасып кетті келесі аптада Асланның ісі жүрді сот оған және сыбайлас ретінде көңілдесіне арнап үкім шығарды олар өз жазасын өтейтін болды бұл шындықты жайнаның әкесі білмейтін еді алайда сол жерде сотта істейтін танысы әкесіне айтып қояды онсыз да сырқаттанып жүрген әкесіне бұл қатты тиеді жүрегі ұстап ауруханаға жатып бір өлімнен шығады әрине жайна әкесін еріктің ауруханасына апарған еді жайна әкесін ауруханадан алып шығып келе жатқанда алдынан сәкен шығып қалады сәкен қолын көрсетуге келген еді о жайна мен сізді мұнда кездестіремін деп ойламаған едім деді сәкен а сәкен саламатсыз ба иә әкемді ауруханадан шығарып жатқан едім деді жайна бұл кісі сіздің әкеңіз бе деген сәкен әкесімен амандасты әкесі танысып шырастыра келіп оны өзіне серіктес еткісі келетінін айтты сәкен бұл жайлы асықпай үйде отырып сөйлесу керектігін дәрігерге асығып тұрғанын айтады жайна өзінің үйінің мекенжайын жайын жіберді сәкен дәрігерге кіріп шыққан соң кешкісін жайнаның үйіне жұмыс барысымен сөйлесуге барады жұмыс барысымен танысып әкесінің серіктесі болады ал жайна әкесінің орны компанияны басқарушы әрі сәкеннің серіктесі болып қалады ертесінен ақ екеуі жұмыста кездеседі біраз күндер өте шықты жайна сәкеннің іскі ебі бар пысық жігіт екенін байқады оны келе жақсы көре бастады сәкен де жайнаға қалай ғашық екенін айтуға бата алмай жүрген еді бұл орайда заринамен ақылдасып одан көмек сұрады яғни заринадан жайнаға ұсыныс жасау үшін таңдау таңдауын сұрады зарина қуана келісті екеуі жайнаға сағина таңдады жұмыста да бәрі өзгеріп кеткендей құдды тойға не біреудің туған күніне дайындық жасап жатқандай еді жайна түсінбей айналасына қарап қапты осы кезде алдынан сәкен шығып тізерлеп отыра кетті жұмысшылар тақын оларға қарап тұр еді сасқалақтап қалған жайна бұл не қылғаныңыз тұрыңыз деді жоқ сіз маған келіспейінше мен орнымнан тұрмаймын деді сәкен түсінбедім мен неге келісу керекпін деді жайна алайда іштей өзіне ұсыныс жасасы екен деп күтіп еді жайна маған тұрмысқа шығыңызшы деп сақинасын ұсынды адамдар да жайнаға иә деп ымдап жатқан еді жайна қобалжып кетті мен мен мен бәрі ойламаған жерден болып кетті ғой сіз маған тым болмаса сезіміңізді де айтпадыңыз деді жайна кешіріңіз жайна мен сізге айтуға бата алмадым маған сенбеді деп ойладым мен сізді сүйемін маған тұрмысқа шығасыз ба деді сәкен жайна біраз ойланып тұрды да иә деп жауап берді сәкен орнынан тұрып жайнаны көтеріп алды бәрі қол шапалақтап тұр жайна мен сәкен жұмыс соң бұл жаңалықты әкесіне айтатын болып шешті әкесі оны естігенде қуанып батасын береді келесі аптада олар тойларын жасайды тойына ерік пен зарина да келді иә ерік заринаға осы тойда сөз салды соңы